Pengesepo, pengesepo laki maupun binik. dapatan kepada situ saja. Orang yang segembai fokus dapatan kepada situ saja. Orang yang tak tolong dan siapa tu dapatan kepada situ saja. Sengaturan kehancuran, kefokusan, keaku dapatan kepada situ saja. Orang yang satu bersul kalau bantuan kepada saja. Sengaturan kanjuran kepapusan ke apa petan guru setaja. Orang yang sengaturan fokus ke apa guru setaja dan setaja mak Islam, lakik maupun bini. Khususnya pemirsa pengajian Banyugiri on sampun artikel tunya. Kita khususkan dekat Misnani bin Matroyo Pasangker Pakantanan nanti kalau dunia leras hari Jumat tanggal 16 Ramadan 1444 Hijriah alamat terus saja ni sebuah tu satu sana. Ibu tera bani belaka apa purna. Selamat dari seksan Allah tering ahli syurga setiap ki. Terkini di dan Allah yang syafat Rasulullah sallallahu Sesali saat rally, rally aki, rally aki. Ya, Abil Batul sallallahu alaihi wasallam. Umul Fatihah. الفاتحه الفاتحة Para pemirsa, para mitra pengajian Banyu Gideon yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita makin apalah Badan yang eh, tangkal selekor bulan Ramadan. Jika dimana dimungkinkan Lailatul Qadar gitu kan bisa tangkal lekoran si paling sekut Nanti ni tangkal lekoran Lebih sekut boleh nenengi tangkel kencil berarti selekor juga telur lekor segemi petel lekor sangat lekor Ini lebih sekut boleh terjadi tentang kelekoran. Manabi Imam Ash-Syafi'i paneka madabu tangkal selekor tau telo lekor. Rumus sepon Imam Al-Ghazali tangkal sekemi. Banyak rumus-rumus paneka. ala kulli hal kita akan intoh eh, dalam setiap malam dak budi kita kau lebih meningkatkan amal ibadah boleh. Lailatul Qadar artinya malam takdir. Malam takdir, malam penentuan takdir. Yang ilailatul qadar yang tujukan Allah subhanahu wa ta'ala mataran Al-Quran secara sekaligus Etoronaki di loh mahfud dekah langit kapeng tung Neng langit ka pengtong ni ke bede kocak Baitul Izzah. Nya mana Baitul Izzah. Jadi Quran kita petoron di Lauh Mahfud ke Baitul Izzah tepat nang Ilailatul Qadar. Saya turunaki ni kemudian di awal sampai ke akhir. Mau di fatihah sampai ke inna anzalna. Inna. Wala'udu berubin nas ni. Sampai surat Anas nas Turun kapi. Dari ke Baitul Izzah. Mana bisa dari Baitul Izzah dari ke bumi. Panika turun. Kalaban. Asapesa sesuai kalaban kebutuhan nenangi bumi. E Bi malaikat Jibril panik yancur. Yancur ngelakkan sekian ayat, sekian ayat. Sampai selastari saya terjaga dintuh membutuhkan betuh telo lekor tahun. Jadi sampai telo lekor tahun buru mareh Al-Quran ni. Setoran dek kajian pun kusteh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepertama turun dek kanjeng Nabi Muhammad iki panika iqra bismi rabbik. Iqra bismi rabbik. Ini kesetoran pertama ini. Setoran pertama ada kajunan Ibn Rasulullah. lastare ikrok kita pasaran terusan toron sesuai kalaban kebutuhan sampai akhirnya yang terakhir sekali setoran Al-Quran menikah kita menikah wattaqu yawman turja'una fihi ilallah ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ ma kasabat, كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُذْلَمُونَ Ini kisah terakhir. Kisah terakhir kali turun. Di mana bisa pertama ni ke ikhra' bismi rabbik. Terakhir panik buat taqwa yaman turja'una fihi ilallah. wa taqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun benda ko atibin kapi dak kesetong areh Saya waktu jeria ban kapir apa beli dak kajunan pon Allah ban kapir pun kalau beli dak ke Allah lepas ingat ke jeria tak takut saya tak temu. Tak kuami dalam keberadaan ni pentunin Allah. Kemudian setiap orang ada beri belisan saya sempurna sesuai kalaban apa saya lakuaki. Mereka tidak akan dirugikan, tidak akan didolimi. Ini kena surat Al-Baqarah ayat 200 belum pulau situng. Kini ke toron di budi ke tibi. Al-Baqarah ayat 200 belum pulau situng. Ini ke terakhir toron. Mitrot keterangan epon Imam Al-Qurtubi Yang terangkan dari kitab Tabaqat Ibn Subki dari Imam Ahmad bin Ismail Al-Quzwaini bahawa kusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salastarina turun ayat wattaqu yawman turja'una fihi ila Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Nikah seminggu mari nikah sete kanjeng Nabi ini. Tetapi samaran turun ayat kentok kanjeng Nabi kentok hidup sampai petong are ah, pas tera kentok langsung wafat. Negasian darang aki Ibn Subki dari Imam Ahmad bin Ismail Al-Quzwaini Sampun dan narang aki ketika adin toh Sampun dan narang aki Imam Ahmad bin Ismail Al-Quzwaini Ini kan narang aki bahawa kanjeng Nabi kan lastarina ayat wa taqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun Ani ke pasti itu sekali. Oleh seminggu dari nerang akhi Imam al Qudzwa ini setek. Jadi kanjeng Nabi kento setek semarin nah ayat wa taqwa yaman turja'una fihi ilallah kemudian Imam Ahmad bin Ismail Al-Quzwaini kata saya seampunan nerangaki bahawa kanjeng Nabi seminggu dari turun ayat menikah menikah siapa saya lak seminggu ya Yang terakhir ni kitab Syarah Bukhari. Kadang-kadang pun Ibn Abi Jamrah. Bahawa tak ada saya turun dari Al-Quran di Iqra. Tapi pada juga saya terbukti Al-Muddathir. Mak bisa tak sami dua apa ni. Enki Karena kentop sami-sami ning awal. Manabi da ada en seetoronaki ingki panik ikro. Tapi da ada en perintah seetoronaki ingki panik Surat Al-Muddathir. Jadi pada benar ini. Mau ini terbuki bahawa tak ada se eh toronaki dalam Quran ikra. Pah beda pola semadabu. Se pertama toronaki iki benika al-muddatsir. Mak bisa tak mak bisa tak sami. Iki gak ditu sami-sami leres. Mun secet lakaran pertama kali turun iki paniki ikra. Tapi Nabi pertama na perintah seturun, yang kita nikah surat al Mudathir Ya ayyuhal Mudathir Qum fa Andir وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور وذلك يومئذ يوم أسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلنا له مالا ممدودا وبنينا شهودا بنسى سترس بنسى ترسى يا أيها المدثر kemudahan he orang se aslemut aslemutan kanjing nabi e waktu ne torenen wahyu kan tu kelap komikil sapo kanjing nabi pasanan rabu malaikat jibril eh yang sa sapo cek abu mu ngatik fa andir Bekawas ngak mesti ngak ah, sampian. Pas ngak mesti ngak. Warabbaka fakabbir. Benda ke pangeran lah. Ngaku ngaki na sambian. Ngaku ngaki na bin Muhammad. Wasiyabaka fatahir. Ben pakai ni beranjiri pas pepersek. warajza fahjur benda kekelakuan-kelakuan secuba ngambuaki nanti bin Muhammad wala tamnun tastakthir ben singa Muhammad bencari beri kalau ben tercuan melengol lebar desain selebih banyak Allah Rik berik, rik berik. Kau boleh rik berik, boleh berik insyirajan, boleh lah. Kelir ni kan. La tamnun tas tak ta'ullai pun tan ni kan. Rik berik dengan tujuan malai. Malai sebanyakan boleh. Wali rabbika fasbir. Ban karena pangeran T Muhammad, maka siapa ada Eh, dia menjunjung tinggi akhman Allah Ta'ala, banyak rintangan, banyak tantangan, banyak tentangan, banyak aral. Maka pasap Muhammad. neneken to kum faandir kum faandir cek atibin Muhammad maka pasnan ngak masenga kok nak kok nar ten ngak masenga ni kok nak ya ngak masenga kok nak kok dari perang semak siat. apa napa mata? matabu cukan fa'abshir kum fa'andir wa misal atau kum fa'abshir waandir. andir Abdul kafir gembira Atib bin Muhammad ben ngak meseng Atib. Sebab kanjeng Nabi lah keran basyira wa nadhira. Adat semaha apa ring? Eh, adat. apa nyapun? Basyir. Bashiran, Nabi saya memberikan kabar gembira bagi orang yang seiman. Nadir, nadiran, ter Nabi, sengak mesengak. Tapi kento apa kun saya sebut ngak mesengan meloloh. Mata epakon keangkui, ngama mabunga boleh. Abdi kabar-kabar gembira boleh. Ana apa margana? Ini kerahasianya. Ha, Karena sehingga bunga ini kan orang Islam. Orang Islam ia eh, kena bunga. Bukan ada masa suarga. Ia eh, waktu nak turun ayat kinto. Ia eh, waktu nak turun surat penikah. Ia sakit tak ada yang masuk Islam. Tetapi tak mengapa bunga pun. Kungkuk nak kau. Ia bunga dari mempunyai Islam. Islam. Bukan bekal tadi orang ahli syurga kuat. Mujud orang kapir. Maka ha, nah. Tadak tabu fa'abashir. Sebab fa'andir. Karena waktu itu orang ada surat kak din. Toh. Kita dari yang masuk Islam. Eh, dalam kitab Al-Qurtubi eh jelasaki bahawa kitab Taurat kan turun dan yang eh dalam bulan Ramadan. Tepatnya tanggal 6. Kitab Injil juga dan yang eh dalam bulan Ramadan. Tepatnya tanggal 13. Mushaf, Mushaf Epon. Nabi Allah Ibrahim AS. Kita juga tepat dan yang eh dalam bulan Ramadan. Ramadan. Tepatnya tanggal situng. Tanggal situng Ramadan. Eh, ayat kat itu. Nunjuk bahawa malam ni ke lebih fokus itu eh, pengban siang. Lebih fokus itu eh, pengban siang. Siang. inna anzalnahu fi lailatul qadr sengkok noronaki al-Quran e waktu malam lailatul qadar Ini kau nunjuk bahawa malam lebih bagus timbang ben siang. Jadi saya pele waktu nak angkui noronaki Al Quran panik ke tempat waktu malam. Karena waktu malam ni ke waktu mustajab. Cek saya ke HP ke sak jaringan tak sibuk pun tak. Muntepak malam ni. Tak penting banyak pemakaian. Memang eh, Nabi siang menekan orang yang teman jaga ke kapi. dia nunjuk aki atas mul jenam malam eh tempang ben siang eh tekel-tekel kelakuan kebagusan nikah sampai pada ben se ala ko kebagusan saibu bulan saibu bulan ni ke berapa tahun belum pola telok tahun empat bulan ni kasut setahun eh apa nama ni Se sepuluh bulan eh sebu bulan sebu bulan panika mana bi tahun ni ni ke belum pola telok tahun empat bulan mana bi arin eh dalam masa saya bubulan berapa hari ni kah? ni ketelo polo ebu areh bentelo polo ebu malam telo polo ebu areh telo polo ebu malam Kapal kusen dan yang di dalam Lailatul Qadar lebih utama yang tempang ban Tello e eh, buka bagusan e eh, luarah Lailatul Qadar. Tello polo e eh, buka bagusan. Tuti tekel lagi sangat-sangat banyak Setong kebagusan Jepun Imam Ibnu Abdissalam Salam dalam kitab kau gowain in epon al hasanatu fiha afdalu min thalathina alf hasanatin fi ghairiha kebagusan ilmu lailatul qadar ah, lebih utama itu ben kebagusan telopolo ebu kebagusan di luar lailatul qadar Maka Makanya iman menabi sampai terlebat tanpa ada peningkatan ibadah dari kita. Iman. Karena kento maka Ibnu Mas'ud madhabu. Sebaiknya kita menikah niat asolat ah, setiap malam mulai di awal Muharram sampai akhir tahun. Maksud setahun benteng. Niat gangkui asolat ah, karena amik tepak kalailatul qadar. Mun beni pasaan, kongang di luar pasaan ni kekongang lailatul qadar. Maka napa niat asolat ah, ini waktu malam mulai dari awal Muharram sampai ke akhir ah, napa mana eh, akhir-akhir bulan Dhul Hijjah. Artinya setahun benteng, Mas. Dari awal tahun sampai ke akhir tahun. Jadi mas tepon kena mas aki eh, dalam Lailatul Qadar ni kampun lai sangwin solat sunnah. Dekat kundur rakaat ya mula. Mesti. Menabi pasal nama ni awal tahun sampai ke akhir tahun terus isen solat sunnah terus. manabi bada orang oning de kata tante de tante na lailatul qadar ni ka sunat e pen sempen tak usah le ke tak usah bersebaraki ke yang lain Tabu pun Imam Al-Mawardi nafana bihi wa bi'ulumi yustahabu kitmanuha diman ru'aha Esok nataki ke aku nyimpen Lailatul Qadar kini ke bagi orang sing ngenalain dekatan de Lailatul Qadar. Jala kepala kau orang. Jala ya? kepala kau orang. Sunat simpen. So, Para ulama-ulama mufassirin mencebu bahawa amal fokus di dalam bulan Ramadan yang lebih fokus dan pengban amal-amal selain di luar bulan Ramadan. Ka'bul Ahbar radhiyallahu taala anhu. Negeri Madhabu, Bahawa neneng ibani Israel kento bade ratu sesoleh soleh, ratu atil, ratu tak zalim. Maka ban Allah Ta'ala pandai kepada ibaringin wahyu Nabi. Kebala Nabi de keratuh orang sesoleh sororap ngarap serota minta ke angkok, ben sengko ibrina eh pada pak pani kedek ke rato sesuale pani rato ajunan jepon pengiran kentu wahyu di pengiran eh pak konta minta eh pak napa nyaman rap ngarap rap ngarap dek kebagusan maka pegalit teka aki serang ajunan pun Allah Umur sekalian tu apa yang kita ngarap bisa perang fisabilillah. Ha. Ini ke mana bi tepat ke eh soleh. Mun ratus eh toleh. Tak kira ngarap dah mesti bisa perang. Si bisa menyaman balik. Tapi ratus soleh menikah. Atamanna an ujahid fi sabilillah bimali. Kula terro berjuang fi sabilillah kalaban ngorbanaki arta abtina wa waladi ban ngorbanaki na anak-anak abtina. Ini ke saya, ya no. Saya ke terro bas. Sedorap ngarep paparing Allah Ta'ala, ternyata saya si Arab-Arab ini ke terro aperang. Eh. Ini membela agama Allah dengan mengorbankan harta kekayaan dan mengorbankan anak-anaknya. Tak puruan panikah. Bi ajunan ipun Allah pahe paringin anak saibu biki. Ratu sesuai panikah di anak saibu biki. Masya Allah, tak ada untung ngomong pasal di anak sampai sepanikah. Wadid umat Muhammad. Sikak dima amalan nak potong ni kena pak ke pengetuan Tuti pasanan rato ni eh paringin anak saibuh biki. Le lah, anak ni ketika pun tuan ni ke pasanan eh persiapaki ke aku perang. perang. sehingga anak panikah terus bisa perang sampai mati syahid ngelek anak sejung beban boleh dipersiapkan boleh kaku perang persiap aki perang ungku perang perang perang perang sampai di budinya setu sekali syahid fi sabilillah terusan macam panikah. Mare nomor dua anak nomor telok terus anak nomor empat nomor lima nomor enam nomor betok sampai ke seterakhir sebuh anak sengke anak penikah seta edren setiap bulan Karena orang pernikahan di anak saya bubiki mun pen bulan pernikah mekeluar anak kangku ya perang berarti anak saya bubulan. Berarti saya bubulan. Gitu. Saibu bulan puru mari kapi ada kapi anan gini kuat. Saibu biki anan dikorbankan demi ke membela agama Allah menjunjung tinggi agama Allah sampai syahid kapi fi sabilillah. Insyaallah. Tetapi mati kapi fi sabilillah medan tempur potran lah. saibu biki. lestari ke itu pasanan ratu tibi saya perang karena ratu panik kecukan waktu perang perang perang perang sampai akhirnya set ratu panik set ratu sesolim ini kena pon sebuh setong Akhir orang-orang kita ngocak. Macam bu. Aduh. Pasir si pahja. Kau utama nak orang semacam kenikah. Saya bisa berjuang di jalan Allah sampai mengorbankan jiwa anak-anak kota -anak dan arta-arta. anak. Aduh, tak ada orang ini. Sebisa bisa notot. Terjadi Kau orang semacam jirai. Lah, kerana saya kentuh maka pasanan toron ayat toron debu toron sorat. inna anzalna fi lailatul qadr bahwa mun orang kenika syahid fi sabilillah potrana saibu biki edem saibu ta saibu bulan saibu biki edem saibu bulan panik ke seta kapi sampai di budin aban tibi seta sekali Tuh, maknya banyak ke fokus. Ini kan saya ni kan. Seakan-akan tak ada kefokusan yang lebih gitu. Kan Ternyata Allah Subhanahu wa menurunkan ayat menurunkan surat Inna anzalnahu fi lailatul qadr Tetapi kelakuan dari malam kini ke lebih bagus dan pengben sebuah bulan. Saya bin Israel ni kecet sebuah bulan, tambah sebulan lagi. Saya setong bulan. Apa tak ada poter-poter nah. Ia ke korban demi menjunjung tinggi agama Allah subhanahu wa ta'ala. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maklumat tersaus. Para manfaat di dunia dan dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. ثم صلى على محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا فرجها الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة عبد كل تهلة ورسول الله وسيلة أن لا إله إلا لكل قلب عظيم وبرئ جمعنا نبي بسم بسم الله الرحمن الرحيم يا مولانا يا مجيب يا عادل لا يغيب توسلنا إليك بالحميد تقضيها جدنا غريبا اللهم انت لا حول ولا جد بقضيها ببدر بسم الله الرحمن الرحيم ما يبدا له للنجم لا مد ولا ممسك ولا ما يمسك ولا مرسل ولا بعد ولا جاهزهم ولا حملا وزوجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا متقين اماما رب العالمين الحمد لله رب العالمين InsyaAllah kita terpangki boleh dalam setiap pagi dan setiap sore insyaAllah. Semoga senantiasa mendapatkan pertolongan, perlindungan, bimbingan selama oleh pun Allah subhanahu Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.